серйозна думка. Привіт! Всі ви добре пам'ятаєте дитячі казки і такого персонажа, як Змій Горинич. У Змія Горинича було дуже багато голів. Але є одна цікава тваринка, про яку забули написати в казках. І сьогодні я вам її покажу в Україні. В одному з сіл на Полтавщині у пані, яка тримає в домашньому господарстві кіс, стався цікавий випадок. Коза окотилася і привела двох козенят. На перший погляд, козенята як козенята, і нічого незвичного в них не помітно. І не було б нічого дивного, якби не задні ноги однієї з тварин, які є очевидним відхиленням від стандарту природи. Та хто знає, можливо, природа вже вводить нові стандарти, про які нам ще невідомо. Господиня Княгиня Козеняти люб'язно погодилась нам розповісти про нього і показати особливість цієї тварини. А як її звати? Роза. І скільки їй місяців? Розочка. Е, ян... Декабрь, январь, февраль, март. Три місяці. Оце 1 марта буде три місяці. Відразу наша творча група навіть не повірила, що в цієї тварини щось не так адже козеня добре бігає і скаче, тому зловити її було дуже непросто. Але врешті вдалося, і от що ми побачили. Роздвоєна, так, виходить, нога. Угу. І друга в неї теж така сама, так? а на друге, ось, бачиш, одне копитка. Тут два, а тут одне. Ага. Аномалія. А ось так виглядає звичайна нога кози. Придивіться уважно: одне копито і більше нічого зайвого. А тепер ще раз поглянемо на задні ноги кози розочки. Копице і друге копице на нозі. А тут і зовсім асиметрія. Про аномалію тварин відомо не тільки з казок, а й з інтернету. Восьминіг, який має шість щупалець замість восьми, козеня, яке має вісім ніг, та жіночі і чоловічі статеві органи. Дволапа собака, яка стала кінозіркою, зігравши роль в фільмі про Гаррі Поттера Кубок вогню. Двоголова чорна гримуча змія Альбінос триголова жаба з шістьма ногами, кошенята з короткими передніми лапами, що стоять на задніх, як білки, тигр з деформаціями морди, у якого щелепи не закриваються, кішка, у якої по п'ять пальців на передніх лапах і по чотири на задніх. І знову кіт з однією головою, двома мордами і трьома очима. Цей перелік далеко не повний, його можна продовжувати, але повернемось до нашої кози. Вона якось на один більше стає, як не біжить. А так, <laughs> а так оце бачиш, вона на два топає. Власниця Кіз розповіла, що козенята народились без будь-яких ускладнень. Цікаво, в чому секрет такого відхилення. А від чого це може бути така аномалія? А ми, а ми дихали якою літом е, димом таким, е, що закривали рот, ходили з закритим носом, ротом. А ще на нас сипав самоліт. У нас тут все пересохло, і кукуруза посохла. Ну ніхто це не признає. А що літак сипав? А те, що сиплять, он соняшник. сушить. Ну, щоб висох скоріше соняшник. А щоб висох скоріше. Угу. Щоб убирати його скоріше. На думку пані Ольги, аномалія це результат забруднення середовища агрохімічними речовинами. Як ви думаєте, що буде з цією козою? Вона нормально буде розвиватися? Не знаю, перший раз бачу. Тобто раніше вам не довелося такої аномалії стикатися? Якщо хімічні речовини для обробки сільськогосподарських культур здатні вносити відхилення в генетичних програмах тварин, то як відобразиться це на людях? Забруднення екології може призвести до непередбачуваних мутацій. Щоб уникнути сумних наслідків, варто провести наукове спостереження випадку з козеням, про якого розповіла наша творча група Цікава Варшава.